Ocho de la noche hora local, vi tu silueta al caminar La luna te seguía, yo te sentía mía y sin buscarte pude encontrar Y yo solo pude decirte Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no vi no te puedo olvidar Bastó con verte para ponerme a temblar Te estaba imaginando con el cuerpo sudando Pero no sé si me diste el número mal Y yo no dejo de pensar en dónde estás Te busco y no te puedo encontrar tantito más. De México a Madrid, buscándote en París. Dime dónde te escondes, si quieres voy a Londres. Dime dónde te escondes. De México a Madrid, lo hacemos en París. Dime dónde te escondes, si quieres voy a Londres. Dime dónde te escondes. estado llamando y me dejas aquí pidiendo más, un poco más, poquito más. Oye, Pao, yo sé que tú tienes algo que me hace